ta zdoya kai proton hoi ornises to zdoyon zdai ai stani tai kine tai genatai kai aposneiskei trepatai kai auxanatai histatai e katatai e keitai e bainei he ornis hosperanei he alquon hetis ent oe pelagei neoteuei, ptilois caluptetai, pterois hiptatai. Duo echei pterugas, cae tos utus podas, orro pugion, cae to ranfos. To celu oea tisetai entae neotiae, cae epoiasdon neosus fuei το οιόν οστρακόε καλύπτεται, ουχού το λεουκόν, ως καί εν τούτο, χε λέκηθος